Bestimmt hat jeder sowas schon mal gesehen. Wenn man auf eine Website geht, müssen erst Cookies akzeptiert werden, bevor man die Seite benutzen kann. Aber was sind eigentlich diese Cookies? Was können sie und was sollte man dabei beachten? Das schauen wir uns heute genauer an. Natürlich geht es bei Cookies in Browsern nicht um Süßigkeiten. Cookies sind Textdateien mit Informationen, die von einer Website auf unserem Computer gesetzt und gespeichert werden können. Ein Cookie ist normalerweise so aufgebaut. Es gibt einen Namen und einen Wert. Dazu kommen noch eine Domain oder auch Adresse und die Zeitdauer, für die ein Cookie gültig ist. Die Adresse ist wichtig, da ein Cookie nur von der Seite gelesen werden darf, die ihn auch gesetzt hat. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie eine Website einen Cookie zum Abspeichern der Sprache verwenden kann. Wenn man die Sprache auf Deutsch stellt, wird ein Cookie generiert und auf dem Computer abgespeichert. Wenn man jetzt die Website schließt und dann wieder aufmacht, kann der Cookie ausgelesen werden und die richtige Sprache eingestellt werden. Wichtig ist, dass eine Website nur auf seine eigenen Cookies zugreifen darf. Eine andere Website kann einen fremden Cookie nicht auslesen oder sogar bearbeiten. So können Cookies uns helfen, das Surfen im Internet angenehm zu machen. Andere Beispiele für Cookies wären das Abspeichern von Warenkörben, das angemeldet bleiben auf Webseiten und das Abspeichern vom eigenen Standort. Solche Cookies werden technisch notwendige Cookies genannt und sind ein notwendiger Bestandteil für eine Website. Diese werden nur von der besuchten Webseite gesetzt und gelesen. Jedoch gibt es noch eine andere Art von Cookies, nämlich die technisch nicht notwendigen Cookies. Diese werden auch Drittanbieter-Cookies genannt, weil sie nicht nur von der Seite selbst, sondern auch von Drittanbietern gesetzt werden können. Was das heißt, schauen wir uns gleich an. Solche Cookies können verwendet werden, um unser Verhalten im Internet zu beobachten und sogenannte Tracking-Profile über uns zu erstellen. So kann zum Beispiel verfolgt werden, wie lange wir uns auf einer Website befinden oder auf welchen Link wir klicken. Außerdem können personenbezogene Daten wie das Alter, Geschlecht und unsere Interessen gesammelt werden. Aber wozu das Ganze? Hauptsächlich geht es um das hier. Werbung. Diese Drittanbieter sind nämlich meistens Unternehmen, die mit Hilfe dieser Cookies gezielte Werbung schalten wollen. Je mehr Werbetreibende über den Benutzer wissen, desto passgenauer können sie auch die Werbung gestalten. Und das führt meistens zu höheren Gewinnen. Ein typisches Beispiel dazu ist bestimmt schon vielen aufgefallen. Wenn man im Internet nach einem neuen Computer sucht, bekommt man kurz danach auf einmal Werbung dazu. Aber wie bereits erwähnt, können Cookies normalerweise nicht von anderen Seiten ausgelesen werden. Wie kann also eine andere Seite wissen, was wir gerade angeschaut haben? Das funktioniert durch das Einbetten einer Website in eine andere. Zum Beispiel kann auf einer Seite ein Service eingebaut werden, der für das Anzeigen von Werbung zuständig ist. Jetzt kann auch ein Cookie gesetzt werden, der eigentlich nicht von unserer besuchten Website stammt. Hierbei handelt es sich jetzt um einen Drittanbieter-Cookie. Wenn jetzt eine andere Website geöffnet wird, die den gleichen Werbeservice verwendet, kann der gerade gesetzte Cookie ausgelesen und verarbeitet werden. Sind Cookies also etwas Gefährliches? Nicht unbedingt. Man sollte aber an den Schutz seiner eigenen Daten denken da Cookies vor allem durch Tracking und Profiling sehr viele Informationen über uns sammeln. Daher gibt es eine EU-Richtlinie, die den Einsatz von Cookies etwas eingrenzt. Die Speicherung von Informationen ist nur dann erlaubt, wenn der Nutzer seine Einwilligung dazu gegeben hat. Das heißt eigentlich nur, dass Cookies nur dann gesetzt werden dürfen, wenn man beim Cookie-Banner auf Akzeptieren klickt. Ausgenommen sind technisch notwendige Cookies, die dürfen immer gespeichert werden. Wer also nicht möchte, dass zu viele Informationen gespeichert und verarbeitet werden, sollte bei der Cookie-Auswahl eher zurückhaltend sein. Oft reicht schon ein kleiner Klick auf Ablehnen. Alternativ kann auch der private oder Inkognito-Modus verwendet werden. Hier werden keine Cookies oder Webverläufe vom Browser gespeichert. Es kann aber passieren, dass Webseiten gewisse Einstellungen wie die Sprache und Region nicht mehr zuverlässig abspeichern. Zusammengefasst sind Cookies also kleine Textdateien, die helfen können, unser Erlebnis im Netz zu verbessern. Das Abspeichern von Warenkörben ist ein klassisches Beispiel für den Einsatz von Cookies. Aber es gibt auch negative Aspekte wie das Tracking und Profiling. Hier kann es sich für den eigenen Datenschutz oft lohnen, Cookies nicht zu akzeptieren oder den privaten Modus zu verwenden.